dat U God is en dat U woord vir ewig sal staan. En sal U dit vanmôre kom net vir ons bevestig in ons lewens en in ons harte as ons die woord oopmaak en daaruit lees. Maak dit vir ons 'n werklikheid, Here, maak dit vas in ons lewens. Ons eer U. Ons loof U naam. Amen. Julle ons is by die die derde Sondag van ons reeks wat ons genoem het waarheid wêreld woord. En ehm um, verlede Sondag het Willem die wêrelding vir ons neergesit en gesê dat die Here ons so spyle uit 'n koker wil uitskiet die wêreld en wat 'n belewenis was dit nie. Vandag praat ons oor die woord, die woord van God. Sy gesproke woord, sy geskrewe woord en en kom ons sê maar net vir mekaar. Kom ons bevestig dit maar net weer. Hierdie is nie maar net 'n klomp swart letters op wit papier nie. Maar miskien moet ons dat die woord oor homself praat. En ek gaan 'n paar dinge met julle deel vandag oor oor die Bybel en God se woord. En en die eerste ding is dan nou kom ons hoor wat sê die woord van die woord. Ek wil begin met Psalm 33 vers 6. Waar die psalmdigter skryf en sê deur die woord van die Here is die hemele gemaak. Deur sy bevel al die hemelliggame. Nou sit ek die Engels by want ek dink die Engelse vertaling is beter, hoor mooi. By the word of the Lord were the heavens made and all their host by the breath of his mouth. Dis 'n meer korrekte vertaling hierdie by the breath of his mouth. Nou die Hebreëse woord wat hier gebruik word met bref of bevel in die Afrikaans is dieselfde woord wat vertaal word met gees, spirit. En julle dit is interessant dat jy oral waar jy lees oor die woord jy ook sal lees oor die gees. Die woord en die Heilige Gees werk altyd saam. En hierdie Psalm sê deur die woord en die gees van God kom die hele skepping tot stand. En as jy nou terugblaai Genesis 1 se eerste verse toe, dan staan daar toe alles deurmekaar was en chaos was, staan daar die gees van God het gesweef oor die waters en God het begin praat sy woord en gesê laat daar lig wees en toe was daar lig die gees en die woord so as ek die gees die heilige gees en die woord van God in my lewe ontvang en aanvaar en toelaat dan ontvang ek die totale skepingskrag van God in my lewe in. Die krag wat die totale heelal in aansyn geroep het, is tot my en jou beskikking deur die woord en die gees. Tweede gedeelte wat ek met julle wil deel, is Jesaja 55 vers 11. Die Here is aan die woord en hy sê so sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. Jy sien, die woord van God kan nooit sy doel mis nie. per implikasie sê dit dat jy die woord van God met jou hele lewe kan vertrou. Johannes 6 vers 63 is Jesus aan die woord en hy sê dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens kan dit self nie doen nie wat ek vir julle gesê het woord my woord kom van die gees en gee lewe Jesus sê self dat as hy praat hy niks sê wat die Vader nie vir hom sê om te sê nie en dat dit wat hy sê in my en jou lewe weer klank vind as ek aanvaar deur die Heilige Gees en dat dit lewe gee. Daar in Johannes 15 voordat hy ehm um, sterf kruis toe gaan, dan praat hy met sy disippels, dan sê hy ek gaan nou weg, maar ek stuur die Gees van die waarheid. Wat is die waarheid? is die waarheid. Die woord is die waarheid. Sê Jesus, ek stuur die Gees van die waarheid wat julle in die volle waarheid sal lei. Woord, Gees, lewe, waarheid. Hebreërs 4 vers 12 sê Die woord van God is lewendig en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met twee snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. As daar staan lewendig en kragtig, daai woordjie kragtig, die Grieks is energes, die Engels vertaal hom met active. Dit kan ook vertaal word met energetic. Daar is energie, die woord is lewendig. Dis dis dit gee energie, dis kragtig. Dit dring deur alles penetrating is die Engelse woord. En dis wat die woord oor homself sê. Die tweede ding wat ek met julle wil deel is as dit die waarheid is van die woord, hoe ontvang ek dit? Hoe kan ek seker maak Wat moet in my lewe wees? Wat is my gesindheid of my houding sodat ek hierdie krag en hierdie waarheid in my eie lewe kan ervaar en beleef? Hoe moet ek reageer daarop? Hoe ontvang ek dit? 1 Tessalonisense 2 vers 13. Paulus skryf: Ons dank God dan ook gedurig daarvoor dat julle die boodskap van God wat julle van ons af gehoor het, ontvang en aangeneem het in die oortuiging dat dit nie mense woorde is nie, maar die woord van God. En dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. So wat sê Paulus? Ek moet hierdie woord ontvang en aanneem en ek moet weet, ek moet dit aanneem met die gedagte van dis nie mense woorde nie, dis God se woorde ontvang en aanneem. Die Engels sê receive, acknowledge as the word of God. En die uitwerking is dat dit iewers in my lewe sal wys dat ek dit ontvang en aangeneem het. Mense sal dit kan sien. My lewe sal bewys dat die woord iets in my gedoen het. Jakobus 1 vers 21 sê: "Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het, want die woord kan julle red." Die Engelse vertalings baie mooi. So get rid of all uncleanness and the rampant outgrowth of wickedness and in a humble in hakkies verduidelik hy dit dan gentle modest spirit receive and welcome the word which implanted and rooted in your heart contain the power to save your souls interessant dat hier staan dat die Here die woord as ek dit aanneem en ontvang dit binne in my plant en plant sê dit kan groei, daar's lewe, daar's groei, daar's vrug en dan sê hy julle moet hierdie die ongeregtigheid julle lewens opruim, put aside sê die engel engels en hy en wat dit sê is jy kan nie vashou aan sonde en verwag dat die woord gaan doen wat hy moet nie. Hierdie twee goed gaan nie saam nie. Sonde keer dat die woord in jou geplant word. Sonde keer dat daar groei en vrug en lewe is. En dan sê hy weer as ek hierdie woord aanneem, wat is die gesindheid in my hart? Die Afrikaans sê ootmoedig, die Engels sê in humility, humble. Dis die teelaarde, die grond waarop die geplante woord groei en vrug dra. Psalm 25 vers 8 tot 12 het ek nou die Engelse weergawe neergesit vir môre met 'n baie baie spesifieke rede. Ek wil eintlik fokus op vers 9 en vers 12 van hierdie gedeelte. Vers 9 sê he leads the humble in what is right and the humble he teaches his way. Humble teaches. Vers 12 Who is the man who reverently fears and worship the Lord? Him shall he teach in the way that he should choose. Reverently fears, teach. Nou die Afrikaanse vertaling, daai eerste deel van vers 12 wat daar sê, who is the man who reverently fears? Daar staan as iemand die Here dien, sal die Here hom leer. Nou dien voel nie vir my 'n baie goeie vertaling nie. Dit gaan eintlik daar as iemand die Here vrees. En julle onthou ons het al baie oor hierdie vrees ding gepraat. Hierdie is nie bang dat my hart klop nie. Hierdie is 'n heilige ontsag, reverently fear. Dit beteken dat ek weet wie God is en hoe groot hy is en hoe klein ek is, maar dat hy in sy grootheid my en my kleinheid kom vat en sê ek het jou lief. So wie leer of teach die Here? Wie kies hy as sy studente? Nie enige ou nie. Hy kies as sy studente die ouens wat nederig is, the humble en die mense wat die Here vrees who reverently fears the lord jy sien jy kan kerk toe kom en bybel lees en bybelskool toe gaan en 'n kursus doen en teologie swat en dan is dit net kopkennis dan sê jy dalk nog nie deur die Here aanvaar as 'n student vir wie hy leer nie jy voldoen dalk nie aan die vereistes as 'n student nie God leer deur die woord en die gees en die gees en die woord kan nie werk in jou hart waar hoogmoed en arrogansie heers nie. God kies die ouens wat hy leer deur sy woord en sy gees net as hulle nederig is en hom vrees. So hoe werk dit om hierdie woord met hierdie krag te kry? Ontvang aanneem, sonde keer dit. As die woord in my geplant is, kan dit groei. Die grond waarin dit groei is nederigheid. As ek by die Here wil leer, dan moet ek aan sy vereistes van 'n student voldoen. Ek moet nederig wees en ek moet hom vrees. Nou die volgende ding wat ek met julle wil deel is, wat bewerk die woord in my? Ons het al sulke glimpse van dit vasgelees in hierdie teksies wat ons alreeds gelees het. Twee goed, baie goed, maar vandag net twee terwyl hulle van die tyd. As ek die woord aanneem en ek het daai skepingskrag van die woord en die gees in my en ek doen dit met nederigheid en met die vrees vir die Here, wat wat gebeur binne in my? Wat doen die woord? Die eerste ding wat die woord binne in my doen, dit wek geloof. Romeine 10 vers 17 sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Die Engels sê so faith comes by hearing. Geloof is uit die gehoor faith comes by hearing uit comes by wat sê as jy dit nie het nie kan jy dit kry en die Griekse woordjie hier as hier staan die woord van God die Griekse woordjie is rema nou as jy gaan kyk in die woordeboek die verklaring van hierdie woord dan sê die woordeboek God's spoken word rema is die woord van God wat jy hoor. Rema is swart letters op wit papier wat verander in 'n lewende stem. Rema is God se woord wat deur die Heilige Gees na jou toe kom. Rema is God wat met jou persoonlik praat. Een van die mooiste voorbeelde is die voorbeeld van Maria waar die engel aan haar verskyn en die boodskap bring dat sy die ma van die Messias gaan wees. En as die engel die boodskap bring, dan is daai woordjie die boodskap wat hy bring, rema. Ek bring God se hoorbare woord vir jou persoonlik, Maria. Jy sien die inisiatief van rema lê by God. Dis God En en julle ek wonder hoeveel keer het ons al die rema woord van God wat na my en na jou toe gekom het gemis omdat sonde dit keer of omdat ons hoogmoed of ons eie geregtigheid dit keer en ons dink ons kan met die woord maak wat hy wil en ons kan hom manipuleer soos ons wil en ons mis die rema woord van God. Wat het Maria gedoen? Sy het dit doodgewoon net ontvang Hoe ver gesog dit ook al was dat die woord van gesê het, jy gaan swanger word sonder dat jy by 'n man was. Sy het dit net gevat. Sy het nie gestry of teëgestribbel nie. En wat het die rema woorde na gedoen toe sy dit ontvang? Dit het geloof bewerk. En wat het daai geloof in Maria se hart gedoen? Dit het die deur oopgemaak vir die wonderwerkende krag van God dat sy rema woord wat na toe gekom het waar kon word. Hoekom is geloof so belangrik? Hebreërs 11 vers 6 sê as 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Jy sien, die woord wat geloof in ons wek is dit wat ons in staat stel om te glo wat God sê en dan kan God in ons doen en kan ons volgens hierdie rema woord doen wat hy wil al vra dit wat onbevrees So het julle die twee goed gehoor van geloof. God vra en eis geloof, maar in dieselfde asem wys hy ook hoe ons dit kan kry. So wat bewerk die woord geloof? Maar die woord bewerk 'n tweede ding. Die woord bewerk weergeboorte. Daar in Johannes 3 vers 3 kom Nikodemus, een van die skrifgeleerdes van die Joodse raad by Jesus skelm in die aand en hy vra vir hom: Hoe verstaan ek nie hierdie boodskap nie en dan sê Jesus vir hom: "Dit verseker is jou, as iemand nie opnuut gebore word, kan hy die koninkryk van God nie sien nie." En dan as Petrus oor hierdie nuutgebore word, hierdie weergeboorte skryf, dan skryf hy in 1 Petrus 1:22: "Nou dat julle die gehoorsaamheid aan die waarheid in die gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê hoe kan ons lief hê hoe kan ons doen wat God van ons wag hoe kan ons dit regkry want sê hy julle is immers weergebore nie uit verganklike saad nie maar uit onverganklike saad die lewende en ewige woord van God Nou. Weet nie of ek dit al hier verduidelik het nie, maar hou jou stoel vas. Hierdie woordjie wat hier vertaal word met saad, in die Grieks is daar twee woorde. En die volgende teksie wat ons net nou gaan lees kom uit 1 Johannes en die een woordjie word hier in Petrus gebruik en die ander woordjie in Johannes, maar dit sê presies dieselfde ding. So hoor nou mooi. Die een woord wat met saad vertaal word in Afrikaans is die woordjie sperma. Ek hoef hom nie te verduidelik nie. Die ander woordjie wat in Grieks en Afrikaans met saad vertaal word is die woordjie sporos. Jy hoor amper iets so spore op 'n varingblaar, voortplantingsmateriaal. So hoor nou mooi. Petrus sê dan vers 23: "Julle is immers weergebore nie uit die verganklike spermasporos nie." maar uit die onverganklike spermasporus van God. En wat is hierdie saad van God waaruit ons weergebore word? Die lewende en ewige woord van God. Nuwe lewe, weergeboorte begin hier. Daar's 'n natuurwet oor saad en lewe Die soort saad wat jy plant, bepaal die soort lewe wat daaruit groei. As jy onkruid saad plant, gaan die kakiebos opkom, nie blaarslaai nie. Die saad van die woord het ons nou al 'n klomp keer vandag vir mekaar gesê het 'n klomp eienskappe. Dis goddelik, dis onverganklik, dis ewig, dis onveranderlik. Met ander woorde, die nuwe lewe wat uit hierdie saad groei, is goddelik, onverganklik, ewig, onveranderlik. En ons kan hierdie nuwe lewe kry deur die geloof. As die woord geloof in my wek rema woord van God, dan kan ek met geloof hierdie saad aanvaar en dit kan my nuwe lewe, weergeboorte lewe, lewe in God, lewe saam met God gee. Die Johannes 3 vers baie interessant. Johannes 3 vers 8 en 9. Hy sê wie aanhou sonde doen behoort aan die duiwel want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie omdat die gees in hom bly en hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is sperma Die wonderlike is dat hier staan dat Jesus gekom het om die probleem van sonde in ons lewens te hanteer en vir ewig tot niet te maak want onthou ons het gesê sonde maak dat ons nie die woord kan verstaan nie, dat die woord nie kan groei nie, dat ons nie weergebore kan word nie, dat ons nie God se kinders kan maak nie. 1 Johannes 3 sê Jesus het met die sonde afgereken. En dan sê hy iemand wat 'n kind van God is, kan nie meer sonde doen nie. Hierdie is 'n moeilike een. Want ek weet hier sit baie van ons wat Jesus ken en wat weergebore is en ons doen weer sonde. So wat sê hierdie vers nou eintlik? Want hy sê jy's weergebore en daarom kan jy nie sonde doen nie. Wat Johannes eintlik sê is nie dat jy nooit weer sonde gaan doen nie. Hy sê weet jy wat doen weergeboorte? Weergeboorte gee jou God se natuur natuur terug. Jy's sy kind, jy't sy DNA in jou geestelike bloed. Jy is soos hy en God is sonder sonde. So as jy sy natuur het, is jy van nature sondeloos. Dis wat weergeboorte doen. Jy kan nooit weer gestraf word nie. Jesus het klaar afgereken daarmee. Natuurlik het ons die vermoë om te kies. Natuurlik word ons verlei en doen ons weer sonde. Maar die natuur wat ek het, is 'n sondelose natuur. Die laaste ding oor hierdie weergeboorte en die nuwe lewe. Openbaring 19 vers 13 praat van Jesus en dan staan daar In die visioen wat Johannes sien, hy klere aangetree wat met bloed deurweek was en sy naam is die woord van God. Johannes 1 sê dit ook. Jesus is die woord van God in lewende lywe. Jesus is die woord, die woord is Jesus. So as die woord in my my wederbaar my nuutgebore laat word my die nuwe lewe gee dan is Jesus self deur sy woord in my en die Heilige Gees bewerk dit en dit was die plan van die Vader julle hierdie is amazing en dis net so vir my en vir jou En ons moet dit vandag op 'n manier vier julle. Julle onthou dat 'n klomp jare gelede het ons die gewoonte in die gemeente gehad dat as iemand weergebore is, tot bekering gekom het, Jesus in sy lewe ingenooi het, noem dit wat jy wil, het iemand hier voor 'n wit roos kom neersit en dan ons dankie gesê en geselebreit. Ons het op 'n stadium die wit rose vervang met die liggie borde. Ek sien is nou af. Iemand moet net vir ons daai een aansit daar. Ehm um, Maar wat ons besef het in die afgelope tyd is as 'n ou nou 'n liggie indruk dan weet niemand dit nie. So ons het in hierdie week gesels en vir mekaar gesê daar by die personeel ons moet hierdie ding weer laat herleef dat ons net weer die krag van die woord en die genade van God se redding en dit wat Jesus vir ons kom doen dit kan vier, kan selebreit in hierdie gemeente want dis hoekom ons hier is. Ons sê Jesus alles in elkeen en dit kan alleen gebeur deur die woord en die gees. So julle ons het nou weer rose. Jy hoef nooit weer 'n roos te koop nie. Die blomme wat hulle hier voor verkoop wat die vrouens van Woodlane Village maak. Hier's hulle. Hulle gaan elke Sondag hier lê. En as jy weet van iemand wat weergebore is of sy hart vir die Here gee, dan kom jy net Sondagoggend en jy sit net 'n roos in die pot en dan weet ons. Nou weet jy hoe bevoorreg is ek? Ek kan vandag 3 rose in hierdie pot sit. En ehm um, Ek sal net nou die ander storie ook vertel, maar kom ek net vir julle sê die afgelope tyd het ek die voorreg gehad om in drie mense se lewens betrokke te wees wat in die betrokkeheid al drie ek by was toe hierdie ouens beleef het dat die woord in hulle geplant is en dat Jesus Christus hulle lewens kom nuut maak en dat hom aangeneem het. En hulle en hulle is hier vandag En ehm um, dis Martin en Connor wat julle nou al ken en Melissa, julle moet gou vorentoe kom. Kom. En julle, ek het hulle nou in 'n baie lelike blik gedruk. Ek het hulle eers gevra sal hulle vorentoe kom om 'n liggie in te druk. Toe sê hulle ja en hulle ja gesê het ek gesê julle moet nou iets sê. Toe kon hulle nou nie weer nee sê nie. So Martin, jy's eerste. Ek het vir hulle gesê hulle moet net so kort sommer ietsie vertel. Ek weet nie regtig wat hulle gaan sê nie. Goeiemôre gemeente. My storie is wild en ek het hom net 'n bietjie myself uitgedikteer dat ek nou nie alles alles nou uur moet vat om te sê nie, maar kortliks, ek is my ouers was geskei toe ek 2 jaar oud was. Ehm um, ek het 'n baie abusive stiefma en 'n stiefpa gehad, so dit het die lewe vir my nogal baie moeilik gemaak in terme van ek het nie altyd fokus gehou op wat ek moet nie. Ek het geweet van die Here, maar ek het hom nie geken nie. Ehm um, uit al die moeilikhede het ek skool op 16 gelos want ek wou net wegkom van dit. Ek het begin werk, so lewe was al te half my hart want ek moes die pottel laat kook. My ma was vermoor toe ek 19 was en dit het heeltemal my begrip op hierdie lewe verloor. Ek het 'n lewe van dagga gevat, verslawing en dwaalstraks, drank, want ek het gedoog dit is die enigste manier wat ek hierdie swaar gevoelens kan suppress in my lewe. En deur dit het ek baie aan goed gedoen. Ek het verkeerde vriende gemaak, ek het buite eigenlijk een kind, maar in al die donkernis het een persoon na my toe gekom, sy naam is Benny, hy was een drummer gewees in een band, en hy het altijd my gesê, Martin, jy het talent, kom kaar toe, en ek het altijd gesê, Benny, dit gaan nie werk nie, dit is nie vir my nie, maar hy het aangehou, en hy het aangehou vraag, en een dag het ek ingegeen, ek sê, oké okay, Benny, ek sal kom, en dit was hierdie kerk, dit was hierdie stage, 14 januari 2018 het ek op hierdie verhoog gestaan, en ek het eerste keer die Godse liefde gevoel, maar ek het nie gesê, dit geken nie, Dit was my vreemd, ek het begin huil, maar ek het begin vrae vra. 'n Hele jaar lank 2019 het ek baie vrae gevra. Ek het nie geweet wat aangaan nie. My pa was gediagnoseer met kanker en ek het hom ook verloor. Gelukkig was ek al bietjie in die kerk betrokke en mense soos Pieter het in my lewe ingewy en hulle het begin support. 'n Groot deel van dit het nog steeds my gebreek en in vroeg 2020 hierdie jaar het ek letterlik gebreek. Ek het gevoel my lewe is niks werd nie. Ek het nie geweet wat om te doen verder nie. En dit was die week van gebed en ek het daar in die perskamer gaan sit in die perssaal en ek het net gebid en gesê Here asseblief red my lewe. En hy het Pieter se gesig die hele tyd voor my gebring en ek het na hom toe gegaan, ek het aan sy deur geklop en ek het sê Pieter help my asseblief. Pieter het my gehelp, hy het my gehelp om tot bekering te kom van mense wat baie sonde en baie goed in my lewe gedoen het wat my weggevat het van God af. Hy het my gehelp dat ek weer tot bekering kan kom en ek is op 2 op 12 Februarie 2020 is ek weer gebore die lewe het nie noodwendig makliker geword nie want ek het baie anderste tipe vrae gekry maar die vyand het sy gevalle maar ek kan getuig daarin dat deur sterk te bly en al my probleme voor die Here te sit en op sy tafel te sit kom ek hierdeur en dit raak makliker en 'n vers wat ek regtig saam met julle wat saam met my gaan wat ek vir julle wil sê is Lukas 15 vers 7 wat sê ek sê vir julle net soos wat daar een net so sal daar in die hemel blydskap wees as een sy een sonder homself bekeer as eerder as wat 9 of 90 mense wat reg doen nie bekeer sal word nie. Dit is my eh, uiters 'n eh, ding om te weet my lewe is gered deur weergebore te wees en die Here te ken. En ek dank almal hier en ek dank Pieter en ek dank regtig die Here. Dankie Bart. Melissa Ek het baie goeders beleef voorheen in my in my lewe en dit was dit was nie lekker nie en ek het nie verstaan hoekom hierdie goed gebeur nie en hoekom is dit so nie en ek het baie min verstaan en tot die dag wat ek oom Pieter ontmoet het en begin met hom op pad stap het en hy vir my hierdie mooi prentjies geteken het van hoe dit werk en ek het alles begin verstaan. Dit was amazing om te sien hoe dit moet wees, waartoe ek gaan, my prentjie wat hier bo is. En dit was die dag toe ek tot bekering gekom het saam met hom Pieter. Dit het gevoel asof my hele lyf op en af wil spring en of ek net weer 'n nuwe mens van vooraf is. En van daar af, ek het gevoel heeltyd ek kort iets in my lewe en dit het gevoel asof ek leeg was. Asof daar heeltyd ietsie kort. En die dag toe ek tot bekering gekom het, van daar wat ek wakker geword het, het ek geweet dat ek my hemelse pappa nodig gehad het. Ek het elke dag praat ek met hom, hy's langs my, hy hou my vas, hy's by my. Ek verstaan nou waaroor dit gaan en wat ek nodig gehad het. En dit is net vir my ek weet nou elke dag ek het my pappa by my en van daar voel ek nie asof my lewe meer leeg is of ietsie kort nie en alles maak net sin en ek wil net afsluit met 'n versie wat ek nou baie beter verstaan en dit is Johannes 6 vers 35 wat sê Jesus het gesê ek is die brood van die lewe die wat na my toe kom sal nie honger kry nie en die wat in my glo sal nie dors kry nie. Dankie mense. Connor, ek het vir Connor gesê ek gaan hom 'n paar vrae vra en hy moet dit maar so antwoord. Julle het nou al Connor se storie gehoor so 'n paar weke terug en ehm um, ja, dit is my so lekker Connor. om jou hier voor te hê. Ja, yeah, it's nice to be here. <laughs> Connor, just in one or two sentences, will you tell tell the people something about your life before you met Christ? Well, um, I was given away to a family. My mom dropped me at a crash, and she left me there and never picked me up. So the people take me in, and yeah, I've had a whole life of rejection after that, never felt like I belong. So that eventually got me into drugs, was on drugs for a very long time. I've been clean for seven years now. And yeah, I can't believe I made the choices that I did, but with every choice I made led me to the day that I actually met Peter. Mm. Okay, Connor, and um, tell us how you how you met the Lord. That thing that um, that event in your flat one night. I was sitting. I was doing whatever I did, and a voice came over me and said, "Put everything down and just start praying." So I did. I can't remember what I prayed for, but I felt like a weight has came from my shoulders that I've got nothing to worry about. And yeah, things have just been looking better from, from that day. And shortly after that, Connor, we met. I already told, told the people how we met at the car wash. And then um, we had a conversation about this, about surety of faith. And so, what happened that day? What, what was your experience? yeah, the experience that happened there was amazing. I could feel the presence of God, which I never felt in my life before. I could feel that there was something there, and with all the pictures and everything Peter have laid out and explained everything so very nicely to me, that I knew that was the day that I gave my heart to Jesus and opened up my doors, and it's always open, so he can come in whenever he wants. Thank you, Connor. Amazing. Thank you. So julle, dis nog nie die einde van die storie nie. Die naweek wat verby is, ehm um, ons jeugbediening wat hier in die sale vanmôre sonder krag hulle goed moes doen. Die graad 1 tot 3s het die naweek wat verby is wat ons noem 'n indoor kamp gehad. Saam met 'n klomp ouers en leiers het hulle Vrydag aand hier oorgeslaap hier bo. Ek was so bly ek sien deel af van nie. Maar ehm um, en dan het hulle oorgebly tot Saterdag 1uur en die krag het al Vrydag nag afgegaan. So hulle het 'n kraglose saal. Ek weet nie hoe hulle dit gedoen het maar hulle het. Maar die wonder van hierdie ding is dat Vrydag aand was een van die onderwerpe wat die leiers met hulle gedoen het, 'n onderwerp juis oor hierdie ding van geloofsekerheid en Jesus in jou hart innooi. En Vrydag aand het 18 van hierdie kinders 'n oorgawe gemaak. Daar staan hulle daar agter. So eintlik Eindelik moet ons nou seker al hierdie blomme in hierdie pot sit. Ek dink nie ons het so baie nie, maar dit is wat die Here doen in ons gemeente julle. En ehm um, so elke keer as hier 'n blom in hierdie pot is, dan gaan ons 'n liggie indruk. Gelukkig kan hierdie ouens nou self vandag hulle eie liggies indruk daar by daai liggiebord. Kom julle stap om ek moet seker hierdie kant om. Kom ons stap en dan gaan druk ons 'n liggie in. En eh uh, Kom ons klap vir daai kinders hande daar agter. Dit is so lekker dat julle saam met ons is. So, julle kom nou vir julle elkeen 'n liggie haal hier uit die kussie uit. Maak oop, Martin. Dankie. Kry vir jou liggie. En pappas en mammas en juffrouens en so wat saam met julle is kan julle help om 'n liggie in te druk. Julle moet hulle maar optel as hulle nie bykom nie. Daai kant is daar oop plekkies. Daar by die Jesus. Jesus is al omtrent vol. Daar's hy. Kry vir julle liggies. Kyk maar mooi, hy het twee sulke puntjies wat in die twee gaatjies moet ingaan. pappa maar 'n bietjie help as jy hulle sukkel. Jy moet hom nie draai nie, jy moet hom net druk, hoor? Julle kindertjies, voor julle nou teruggaan, kom net gou vorentoe. Kom staan hier by my. Hierso, almal. Martin, jy en Melissa en Connor ook. Sal julle jylle hulle hande aan hulle uit, uitsteek en dan sê ons vir die Here dankie. Here, dit is vir ons wonderlik om vanmôre hierdie te kan beleef. En hierdie kinders wat hier staan en en Martin en Melissa en Connor wat hier staan, weet ons, Here, dat hierdie nie gebeur het uit hulle self nie. Dat dit U was wat op 'n bonatuurlike manier deur U die woord en deur die Gees in hulle lewens ingespreek het en hulle het dit aanvaar. Hulle die rema gehoor en hulle het dit gevat en hulle lewens sal nooit weer dieselfde wees nie. Dankie hiervoor, Here. Ons eer U vir U genade. Ons eer U vir die krag van U woord. Ons sê vir U dankie, Jesus, vir wat U vir ons gedoen het en ons loof U naam dat ons weet ons gaan dit nog baie sien, baie kinders, baie groot mense wat hulle lewens oorgee aan U en weergebore word deur die saad van die woord en Jesus in hulle lewens aanvaar. Ons eer U Here, ons loof U naam. Amen. Dankie julle. So julle Ek weet nie of jy dalk vir môre mense in hierdie gebou sit wat sê soos Connor en Martin en Melissa die Bybel gehoor was in die kerk dalk maar het nog nooit hierdie belewenis gehad nie. Sit dalk met daai leë gevoel wat Melissa verduidelik het van 'n kort iets en ek het dit nog nooit verstaan nie. En jy verstaan vandag dalk hoekom jy dit nog nooit kon vat nie omdat sonde of hoogmoed of enigiets dit dalk gekeer het. En in hierdie week het ek en Connor daaroor gepraat en toe ons saam bid toe bid hy en hy sê vir die Here Dankie Here dat ek weet U vir my gesterf omdat ek op 'n stadium in my lewe gedink het ek is nie die moeite werd dat U my eers kan raaksien nie. Dalk voel jy so vanmôre. En weet jy as jy vanmôre die rema woord van God gehoor het wat persoonlik na jou toe kom en hy sê ek het jou lief. Ek het my lewe vir jou gegee. Ek wil die saad van weergeboorte in jou hart kom plant. Ek wil jou die geloof laat hê van 'n Maria wat dit net vat en dit aanneem en dit beleef. Dan wil ek jou nou die geleentheid gee. Ek gaan vra dat hulle die ligte donker maak. En kom almal asseblief. Ek vra dat almal van julle laat sak julle koppe, maak julle oë. Jy moet nou nie rondkyk nie. En ek wil nou vir jou vra dat as jy vanmôre hier sit en jy het hierdie gevoel en hierdie belewenis van die rema woord is by jou en die Here sê maak oop jou hart vir my dat jy net daar waar jy sit dit sal wys deur jou hand op te steek ek kan eers behoorlik sien nie want dit is donker dis tussen jou en die Here sê net vir die Here met daai hand opsteek hier's ek Here vanmôre is die môre wat die rema woord vir my 'n werklikheid word En miskien as jy dit voel en jy skaam om jou hand op te steek en jy is nie heeltemal seker of jy weet Jesus is in jou hart en jy's vergewe en jy's weergebore nie. Sal jy daar waar jy nou sit as jy jou hand opgesteek het of as jy twyfel al het jy nie eens jou hand opgesteek nie net die volgende in jou hart agter my aanbid. Here, hier sit ek vanmôre in hierdie kerkgebou En ek weet dat ek nog nie in my lewe beleef het wat Connor en Melissa en Martin en daai kindertjies beleef het nie. Ek het nie. Maar ek het u gehoor vanmôre. En soos Maria maak ek my hart oop en sê ek aanvaar u rema woord wat sê dat u my liefhet. Ek vra dat u binne in my kom woon en dat u gees die saad van u woord nou in my hart plant dat ek weet ek is weergebore ek is vergewe u die sonde in my lewe kom weg was en ek is u kind en niemand kan dit ooit weer van my wegvat nie dankie